жарым өткөргүчтөрдүн каршылыгынын температурага көз карандылыгы жарым өткөргүчтөрдүн каршылыгынын температурага көз каранды экенин текшерүү үчүн металл оксиддеринин бышырылган керамикалык аралашмасынан жасалган резистор тагыраак терморезистор колдонобуз ачкыч жана гальванометр аркылуу башкарылган ток булагына туташты